السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة رجعنا لكم موقع استثمار جديد موقع باي لاب وطبعا بشكل جديد طبعا الموقع بقاله يومين شغال طبعا احنا مش هتفرق معانا اذا كان يومين او ثلاثة لان موقع في بعض المواقع يعني ممكن تكفل بعد يوم واحد وفي بعض المواقع ممكن تاخد اكتر من 15 يوم يعني بقتش تفرق معانا فاحنا يعني اهو بنستثمر وبنخليها على الله يعني ممكن نكسب وممكن نخسر بس الحمد لله يعني بنكسب اكتر ما بنخسر انا عن نفسي يعني بكسب اكتر ما بخسر آه، فعشان كده بحاضر يعني بحب اشتغل على مواقع استثمار آه، بتاعه الروبل اي نعم هي معظم معظم مواقع استثمار بتلاقيها يعني بتنصب هي مش بتنصب يعني تلاقيها ممكن تكفل بدري وممكن موقع يعني ايه موقع بتكسب منه موقع بتخسر منه لكن الحمد لله يعني بنكسب اكتر ما بنخسر فالموقع بتاع النهارده يعني شغال بقاله يومين فانا عشان خاطر اشرح لكم الموقع انا مسجل في الموقع من اول ما اشتغل بس ما شرحتش الموقع يعني قلت اعمل الاول ايه ارباح بعد كده اشرح الموقع عشان خاطر نعمل اثبات سحب من الموقع طيب دلوقتي الراسيه والحاجه بتاعت الموقع اول حاجه بتملى النموذج بتاع التسجيل تدخل اسمك اسمك تسجيل الدخول بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وكلمه المرور بعد كده كده تضغط انا لست برنامج روبوت بعد كده نضغط على كلمه انشئ حساب وبوجهك مباشره لصفحه تسجيل الدخول وطبعا تكتب اسم تسجيل الدخول بتاعك وكلمه المرور بعد كده نحل الكابتشا انا لست برنامج روبوت بعد كده نضغط على كلمه تسجيل الدخول الى حسابك الشخصي وطبعا بيفتح معانا الموقع بالواجهه اللي انت شايفينها وطبعا انا رصيد دلوقتي على الموقع 1 روبل و3 وتقريبا 43 آه، سنت طيب على فكره عشان تبقوا عارفين يعني آه، يعني انا عملتش لحد دلوقتي ايداع خالص على الموقع يعني انا واخد آه، انا تقريبا كده ساحب المبلغ ده بدون ما اعمل ايداع خالص يعني بس هو تقريبا كده اخذت يومين معايا او اكتر فانت يعني لو حابب تعمل ايداع اعمل لو مش حابب هنجرب نسحب الطريقه المجانيه الاول انا لحد دلوقتي ما عملتش ايداع تمام انا الواحد روبل و43 سنت دول جولي بدون ما اعمل ايداع خالص على الموقع تمام كده طيب اول حاجه هنضغط كده على كلمه سيصرف هنسحب كده بالطريقه المجانيه هنشوف كده هيدفع معانا ولا لا فهنا طبعا بيقول لك اختار آه، محفظه الدفع اللي هي طبعا انا هختار محفظه البيير كده وطبعا انا مسجل المحفظه بتاعتي هكتب كده المبلغ هنكتب 1 روبل و43 سنت هنخليها 40 فقط عشان ممكن يقول لنا ايه يعني تجاوزت الحد الادنى نكتب 1 روبل ونخليها 40 آه، سنت وبعد كده نضغط على كلمه سيصرف اه كده بيقول لي خطا يجب يجب تجديد ما لا يقل عن 5 روبل بعد ذلك ستكون مدفوعات متاحه طيب هنضغط كده على نعم وهنروح نعمل كده ايداع على الموقع هو بيقول اقل حاجه 5 روبل تعمل ايداع هنضغط كده على كلمه مساهمات وبعد كده آه، نروح على كلمه كلمه فوق حتى وهنا طبعا الرقم اللي هنحول عليه الفلوس هنحول عليه عمله الروبل عشان خاطر او هنعمل عليه ايداع هناخده كده copy او نسخ وبعد كده هنروح على محفظه البير وبعد كده هنجيب كده علامه الماوس دي كده وبعد كده ناخد الرقم اللي خدناه كده نسخ نحطه هنا كده لصق وبعد كده هنحول يعني انا عندي كده كام ثواني كده هشوف عندي كام رصيد بالروبل حضر كده انا عنديش غير 6 روبل بس ماشي هروح اعمل ايداع بال 6 روبل اسف هرجع تاني كده هروح كده ايه ناخد الرقم كده لصق هنا وهنكتب 6 آه روبل وبعد كده هضغط على كلمه يرسل وكده تم اكمال المعاملة بنجاح بعد كده هنروح كده على علامه الساعه اللي من تحت كده ناخد رقم آه، المعرف العمليه هناخده كده copy او نسخ وبعد كده نرجع للموقع بتاعنا تاني نحط رقم معرف العمليه كده هنا وبعد كده نضغط على كلمه تحقق وبعد كده بيقول النجاح تم تجديد رصيدك بمقدار 6 روبل هضغط كده على كلمه نعم بعد كده بنروح كده على المساهمات بنتاكد كده تمام كده عملت ايداع ب 6 روبل تمام كده هو طبعا طالب مني الحد الادنى يعني 5 آه، روبل فقط وممكن اقدر اسحب من الموقع بس انا عملت ايداع ب 6 روبل يعني انا عشان خاطر معيش غيرهم يعني دلوقتي على محفظه البيع كتير انا لو معايا اكتر كان عملت ايداع اكتر هروح دلوقتي نعمل ايه سحب من الموقع هنضغط كده على كلمه سيصرف وطبعا هنا هنختار المبلغ آه، محفظه البيير وهنكتب كده المبلغ 1 روبل و40 سنت وبعد كده هنضغط على كلمه سيصرف وكده تم الدفع بنجاح الموقع دفع لي كده خلاص الارباح بتاعتي هروح كده على محفظه البيير كده آه، طبعا كده خلاص الرصيد اهو اصبح 2 روبل هنجيب كده علامه الساعه هنلاقي اهو المبلغ اخر حاجه اللي وصل هو 1 روبل و40 سنت من موقع باي لاب طبعا الموقع لسه جديد زي ما قلنا فنحاول نشتغل عليه ونلحقه بسرعه ويا ريت بحب النصيحه يعني ان انت لو هتشتغل على موقع يا ريت استثمارك يبقى على مسؤوليتك الشخصيه لان احنا كلنا عارفين ان مواقع الاستثمار ملهاش امان ويعني انا مش اكيد يعني اكيد انا مش صاحب الموقع عشان خاطر اعرف او اثق ان الموقع هيقفل النهارده او بكره يعني انا كنت اقول ان 15 يوم بس والله العظيم المواقع اللي كنت اشرحها كان فعلا بتاخد 15 يوم لكن الموقع اللي بعد ما شرحته يعني سبحان الله بعد ما شرحته يعني جه ثاني يوم راح قفل على طول وفي ناس خسرت آه انا عارف ان ان انا بسبب انا الناس دي خسرت بس والله انا مش اقصد كده خالص احنا احنا بنغامر مع بعضينا بنحاول نكسب مع بعضينا من مواقع الاستثمار وهو مره بتصيب ومره بتخيب ربنا ان شاء الله يوفقنا المره الجايه ووفقنا في المره دي باذن الله كمان فانا بعتذر للناس اللي هي خسرت آه، من مواقع الاستثمار يعني انا بشرح مواقع استثمار كتير جدا مواقع للروبل بس المواقع الاستثمار يعني احنا كلنا عارفين اللي عارف يشتغل على مواقع الاستثمار يشتغل معي واللي مش اللي مش عارف يعني انت ما تخش على كلامي انا بس لا انت تبقى فاهم انت بتشتغل ازاي تمام كده يعني مواقع الاستثمار زي ما قلنا ما لهاش امان خالص فاحنا نحاول ايه على قد ما نقدر يعني نحاول ايه يعني من كتر الاستمرار هنفهم المواقع ازاي بتشتغل وايه وايه المواقع اللي ممكن تكون صادقه وايه المواقع اللي ممكن تكون نصابه يعني بس اول حاجه انا بحب انصحكم يعني اي مواقع العاب الالعاب لاستثمار الروبل طبعا عارفين كلنا مواقع العاب تلاقيها مواقع مثلا زي العاب الجرارات ومش عارف اللي هي المزارع ومش عارف ايه يعني العاب كثيره جدا هتلاقيها استثمار لعمله الروبل دي انصحك ما تشتغلش فيها يعني معظمها معظمها بتكون نصاب او غير صادق او مش بتديك ارباح اساسا خليك في المواقع اللي شبه الموقع ديت او مواقع بايلاب او مواقع استثماريه اللي شبه المواقع دي فهي يعني بتكون صادقه شويه هي اي نعم بتصفر وبعد كده بتكفل وبعد كده يعني في ناس بتروح عليه ارباحها بس انت حاول تشتغل في اول الموقع يعني خليك اول يوم او ثاني يوم او لحد يعني اخرك اخرك كده خامس او سادس يوم ولكن بعد كده ما تشتغلش على موقع استثمار ثاني لانه طبعا اكيد هيقفل وممكن تخسر ارباحك ومش هتقدر تجمع راس مالك ثاني تمام كده وده كان موقع النهارده موقع بيلاب ما تنسوش تروحوا على صفحه التليجرام ودي طبعا صفحه التليجرام الخاصه بينا اللي هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو وطبعا اخر حاجه نزلنا مواقع الاستثمار هي اخر حاجه المواقع اللي انا شغال عليها شخصيا وبستثمر عليها شخصيا تمام كده ودي المواقع اللي حاليا بتسحب وصادقه لحد دلوقتي ويعني لو اي موقع بيقفل ولا حاجه احنا بنشيله آه، وبنعمل تحديث طبعا كل اسبوع آه، للمواقع اللي قدام حضراتكم دي على صفحه التليجرام وطبعا هنا برده من فوق نشرنا اخر حاجه يعني مواقع الربح آه، من التصفح مشاهده الاعلانات او الربح بطريقه مجانيه لعمله الروبل يعني زي موقع افيسو وموقع ايب ويب يعني مواقع كثيره جدا ممكن تكسب منها بطريقه مجانيه يعني بدون ما تعمل ايداع ولا اي حاجه طبعا عن طريق تصفح المواقع مشاهده الاعلانات ومشاهده فيديوهات وكده يعني تمام كده وهنا طبعا مواقع الاستثمار اللي اخر حاجه نزلناها وباذن الله هنعمل تحديث ليها بعد كام يوم كده تاني ان شاء الله فانت تابع التليجرام معانا عشان خاطر تقدر تستفيد وتعرف المواقع اللي شغاله والمواقع اللي مش شغاله وبكده كنا خلاص خلصنا شرح بتاع الموقع بتاع النهارده يا رب لو عجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته